السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكنا طالباتي العزيزات تعرفتم قبل قليل على تعريف برامج معالجة النصوص ومميزاتها وصفاتها المشتركة أنا سأخبركم بأنواعها تنقسم برامج معالجة النصوص إلى ثلاثة أنواع النوع الأول برامج غير مجانية النوع الثاني برامج مجانية النوع الثالث تطبيقات حية فالبرامج غير المجانية هي برامج لا يمكن الحصول عليها إلا بمقابل مادي وتسمى بالبرامج التجارية والبرامج المجانية هي البرامج التي يمكن تثبيتها والعمل عليها بدون مقابل مادي وأما التطبيقات الحية تقدم بعض المواقع خدمة حية عبر الأنترنت حيث تسمح بإنشاء وتعديل المستندات ومشاركتها مع الآخرين عبر الأنترنت.